आज रवि लामी छानेजी त्यहाँ चितवनमा त्यत्तिकै कुद्नु भयो या मन गदेपे दिल लगिदो परि क्या चिज है भन्छ नि अब भइसक्यो त्यस्तो त मैले के गरौँ होइन होइन कुरा बुझ्नु भएन होइन त्यो हुन्छ अब मायामा त्यस्तो कुरो हुन्छ अब माया गर्छन् त्यहाँका मान्छेले त मैले के भन्ने तर एउटा कुरो के छ भने आज मैले अस्ति भने त श्रीकृष्ण नै मान्दा रहेछन् भन्दा हो उहाँलाई हामी श्रीकृष्णै मान्छौँ भने त्यहाँ चेलीबेटीले त अब मैले के गर्नु अब मैले अघि बिहान त्यो मैले हार मानेको होइन मलाई त रमाइलो भएको छ अहिले आएर उहाँले नि उहाँ नाङ्गै कुद्नु भयो भने पनि एकछिनलाई शिवजी आउनु भएछ भनेर पानी बोकेर कुद्छन् मान्छे पानी चढाउनलाई त्यो प्रवेश निषेध भन्ने चेलीहरू त्यहाँ होइनन् वेलकम गर्ने पनि होला वेलकम होइन मेरो पक्षमा बोल्ने मान्छे पनि त होला नि त के चेलीबेटी चितवनकै मात्रै होइनन् होला नि त

होइन होइन छोड्दैन त्यो रवि लामी छानेको विचारमा उसमा कुरैमा नजाउँ हामी सो सोध्ने यो चुनाव हो चुनाव हुन्छ जितुन् आउन् प्रधानमन्त्री बनुन् देश चलाउन् होइन तर मेरो सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि नि यसरी युवाहरू बाहिर जानु भएन मैले भने त अघि <clears throat> एक्काइसौँ शताब्दीमा दुर्गा प्रसाईले घाँस बाँस र कपास खोज्दैछ ठुलो कुरा त्यो अरू देशका मान्छे चन्द्रमामा घर बनाएर बस्न थाले होइन मेरो देशको मान्छे आज घाँस बाँस र कपासको खोजीमा छ भनेपछि यहाँभन्दा दुःखको कुरो केही पनि छैन त्यसले गर्दा यो कुरालाई तपाईँहरू सिरियसली लिनुहोस् र होइन होइन मैले उठाएको उम्मेदवार होइन लौरो चिनाले उठाएको उम्मेद्वार हो हामी समर्थन गर्छौँ भनेको थियो भोलिपल्ट उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो चित किन मैले मेरो चुनावमा म लड्ने नै मेरो पार्टी नै छैन त म किन चुनाव प्रचारमा जानु कुरा भन्दा होइन मेरो उम्मेदवारी नै छैन म किन जानु उहाँहरू अहिले लडिराख्नुपर्छ लडि लड्न दिउँ न ल भाइसँग केही सोध्नु छ एक दुई शब्द सोध्नु छ भने तपाईँले बोलेको जवाब उहाँले दिनुभयो भने मैले उहाँलाई बोलाएको होइन उहाँ आउनुभएको अब उहाँ हामीसँगै अभियानमा जोडिनुहुन्छ होइन भाइ एक भएर हिँड्ने हो देश बनाउनलाई ल आजको आजको पत्रकार सम्मेलनको मूल अध्यक्ष भनेको हामीले विदेशमा भएको अघि भन्नुभयो नि तपाईँले विदेशमा भएको यो देशमा यहाँ सुन्नुहोस् यो देशमा जो राज्यले काम गर्ने वातावरण बनाएन र विदेशमा जानु पऱ्यो उनीहरूले पनि दुईवटा नागरिकता राख्न पाउनु पऱ्यो यहाँ अमेरिका होस् अस्ट्रेलिया होस् दुबई होस् कतार होस् जहाँसुकै होस् र पासपोर्ट पनि दुईवटा राख्न पाउ पाउनु परोस् भन्ने हो मेरो फेरि रवि लामी छानेको विषयलाई हेरेर होइन नि मैले किनभने होइन नि किनभने रवि लामी छानेले पनि राख्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो पाउनु पऱ्यो <laughs> सबै कुरा त्यो तपाईँको सोचाइ के हो मेरो कुरा मलाई थाहा छैन पासपोर्ट र नागरिकता विदेश जाने कुरामा होइन पासपोर्ट र नागरिकताको कुरामा अरू कुरा भनेको तपाईँको हामी हाम्रो जुन यो छ नि कार्यक्रम भनेको अब हामी सङ्गठन विस्तारमा जाँदैछौँ र हामी हाम्रो मूर्त रूप चाहिँ हामीले बिर्तामोडबाट बिर्तामोड घोषणा पत्र हुँदैछ सायद हामी तपाईँहरूलाई पनि निम्तो गर्छौँ बिर्तामोड होइन दुई दिने हाम्रो बाइस गते र तेइस गते हाम्रो नेपालबाट भरिबाट राष्ट्रवादी शक्तिहरूको भेला हुँदैछ जो दलदेखि बाहिरको राष्ट्रवादी शक्ति जो युवाहरू छन् भौतारिएर हिँडेको युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई भेला गरेर हामी एउटा राष्ट्रवादी शक्ति घोषणा गर्दैछौँ त्यसको लागि जानकारी गराउन लाग त्यो आवश्यकता अनुसार होइन भिडियो त छैन मसँग होइन त्यो त त्यो त यस्तो आवश्यकता पऱ्यो भने रेकर्ड हुन्छ आवश्यकता परेन भने हुँदैन कुरो बुझ्नु भएन हुँदैन त्यो किन गर्ने तपाईँहरूको त रेकर्ड ल ल म अब तपाईँहरूसँग नसक्ने भएँ अहिलेलाई होइन त्यो खर्च कति भयो त्यो कुरो छोडिदिनु न यो त्यसमा प्रोसेस त अब धेरै लामो प्रोसेस हुन्छ उहाँहरूलाई यहाँ नेपाल ल्याइ पुर्याउनलाई कमसेमा कम्तीमा पनि आठदेखि दस लाख रुपियाँ खर्च भयो भएको छ तर त्यसमा मेरो पैसा खर्च भएको छैन उहाँहरूकै पैसा खर्च भएको छ कुरा बुझ्नुभयो कि मैले पहल मात्रै गरिदिएको मैले सहयोग मात्रै गरिदिएको किनभने मैले के भनेको छु भने पैसा हुने अलिकति हुने खानेले आफै गर्नुहोस् नहुनेलाई चाहिँ म आफै हालेर ल्याउँछु भनेर नहुनेको म आफै हालेर ल्याउँछु मैले उहाँको भाइसँग भन्दा पनि त्यही भनेको थियो हो कि नभएको कुरा गर्नु हुँदैन मैले यति पैसा हालेर ल्याएँ भनेर म ढाँट्दिनँ कुरो बुझ्नुभयो कि कुरा त्यो ल अब भाइलाई केही प्रश्न छ भने भन्नुहोस् र हाम्रो सोह्र गते नवलपुरमा कार्यक्रम छ लघुवित्त सहकारी ब्याङ्क पीडितहरूसँगको कार्यक्रम छ सत्र गते गोल बजारमा छ गइदिनु होला बा तेइस गते बिर्तामोडमा छ पच्चिस गते पत्थरीमा छ मोरङ पत्थरीमा कुरा त्यो है र हामी निरन्तर यो कार्यक्रम गरेर लिएर गइरहेको छौँ जतिखेरसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन रोकिँदैन यो ब्याज भनेको केमा आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि नि छ पर्सेन्टमा आउनु पऱ्यो र सम्पूर्ण ऋणीको घर जग्गा जीवन लिलाम हुनुको सट्टामा नि रिसेड्युलिङ गर्नु पऱ्यो ऋणलाई अरू दस वर्षको टाइम थप्नु पर्यो कुरा बुझ्नुभयो के आजको स्थिति के हो भन्नुहोस् न चालिस पर्सेन्ट दोकान खाली भइसक्यो काठमाडौँका दोकान गर्ने बाटो काम गर्ने वातावरण दिनु पऱ्यो त्यो हुनलाई दस वर्ष लाग्छ कुरा भन्नुभयो के अहिले त तपाईँलाई नि बिना ब्याज पैसा दिए पनि तिर्न सक्नु हुँदैन त्यो स्थिति हो नि त त्यसले गर्दाखेरि यसले धेरै ठुलो हाम्रो देशमा क्षति पुर्याएको छ यो यो यो अगाडिको भद्दा राजनीतिकले त्यसले गर्दाखेरि र अर्को कुरो बिस लाखदेखि भन्दा मुनिको ऋण छ नि जो लघुवित्त र सहकारीको त्यो ऋण चाहिँ मिना हुनु पऱ्यो मिना हुनु पऱ्यो त्यो सरकारले जिम्मा लिएर होइन एक दिन होला नि हाम्रो अभियानको रमेश प्रसाई भनेको उहाँ नै हो नि फेरि हामी हाम्रै बुवा आमासँग बसेर काम गरेर नि बुवा आमाको काखमा हामी निधाउन चाहन्छौँ बरु झुप्रै घर किन नहोस् हामी त्यहाँ बस्न चाहन्छौँ अर्को कुरो एक्काइसौँ शताब्दीमा हामीले आज घाँस बाँस र कपास नेपाल जस्तो देशमा खोज्नु पऱ्यो आज एक्काइसौँ शताब्दीमा चन्द्रमामा मान्छे विश्वले घर बनाउनु थालो मङ्गल ग्रहमा घर बनाउनु थालो तर आज नेपालमा सामन्तीहरूले केही दस दस पन्ध्रजना नेताको कारण र पचपन्नजना व्यापारीको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले हाम्रा युवाहरूलाई गुमाउनु परेको छ सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको युवा शक्ति हो यो युवा शक्तिलाई जबसम्म हामीले यही देशमा रोक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो विकास सम्भव छैन त्यही कुरा हो र यही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु एउटा कुरा र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामी अब अहिले हामी सङ्गठन विस्तारमा छौँ र हामीले तेइस गते झापामा ठुलो कार्यक्रम राखेका छौँ र हामीले सङ्घीय लिम्बुवान जस्तो किराँत लिम्बुवान राज्य को किराँत रा एक नम्बर प्रदेश किराँत लिम् लिम्बुवान प्रदेशसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ र त्यहाँको चौधवटा जिल्लाको जिम्मा चाहिँ किराँत लिम्बुवानहरूले लिएर त्यहाँको घर जग्गा जमिन त्यहाँ चाहिँ लिलाम गर्न नदिने त्यहाँ लिलाम गर्न थाल्यो भने उहाँ लिम्बुवान राज्यभरिको उहाँहरूले चाहिँ ब्याङ्कहरूमा ताला लगाउने सहकारीहरूमा ताला लगाउने लघु वित्तका मान्छेहरूलाई गाउँमा पस्न नदिने भनेर लिम्बुवानका साथीहरूले चाहिँ प्रेस वक्तव्य निकाल्नु भएको छ अस्ति दुई दुई गतेर त्यहाँको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुभएको छ अब त्यस्तै तमुवानको साथीहरूले लिनु हुँदैछ मगरातको साथीहरूले लिनु हुँदैछ होइन सिन्जाली साथीहरूले पनि लिनु लिनुहुँदैछ पश्चिमतिरबाट भनेदेखि यहाँबाट थारुवानले पनि लिँदैछ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि जातीय हिजो जा पहिचानको आधारमा भनेको थियो नि पहिचानकै आधारमा हामी जाने हो र पहिचानकै आधारमा हामीले त्यहाँको मान्छेलाई बचाउने हो अब त्यो त हामीले ल्याएको होइन नि हाम्रा अग्रजहरूले ल्याएको हो नि त हिजो किन जो जुन ठाउँमा गयो जुन जात देख्यो त्यही जातलाई होम्याउनलाई त्यो गरेपछि हामीले के गर्ने तर अब अहिले त हामीले नेपाली जनता बचाउनु छ त हामीले त मर्ता क्या नैकर्ता भएको हो अहिले नहुन सक्छ नबस्नुलाई अब बस्ने स्थिति नै छैन नि नेपालमा त्यो कुरामा अहिले डिस्कसमा नजाउँ न अब को चाहिँ छ भनेको युवा जति बाहिर बुढाबुढी र केटाकेटी छन् अब आठ दस वर्षमा यी बुढाबुढी र केटाकेटी भका हुर्केर बाहिर जान्छन् बुढाबुढी खोलातिर गइसकेपछि त हुने केही छैन अब ब अब ठाडो बोलो भन्ने कुरो आउँछ यहाँ त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग एउटा अनुरोध के गर्छु भने हामीले एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर घाँस बाँस कपास खोल्नु पऱ्यो ऊ पनि घाँस बाँस कपासै घर जोगाउन त गएको हो नि भाइ होइन बाहिर होइन सरकारलाई रेमिटेन्स प्यारो छ त्यो रेमिटेन्स जुन बाटो आउँछ त्यही बाटो फर्केर फेरि उतै जान्छ कुरो बुझ्नुभयो के